öte geçmiyor Bir yaz akşamında Hasretin büyüyor Aklım fikrim firar Sana sana koşuyor Safahatinde ömrüm Sen başka diyarlarda ben Sen, sen diye öldüm Güneş yaksa kavursa Söyle ne fayda Temmuz'da bir akşam Ben üşüm kimin umrunda Ben suyu